Gudde Moien. Dëst Joer trieden d'Pirate fir eng éischt Kéier bei de Gemengewalen un. Esou och bei eis zu Cleref. Mat engem interessante Programm wëlle mir dozou bäidroen, datt eis Gemeng méi dynamesch a méi modern gëtt. An dofir presentéiere mir Iech wärend den nächste Wochen e puer Punkten aus onserem Walprogramm. Lass geet et direkt mat engem vun eise Kärthemen, Transparenz. D'Piraten setzen sech zanter eiser Grënnung fir méi Matbestëmmung duerch d'Bierger an. Fir méi Matbestëmmungsméiglechkeete fir d'Awunner setzt awer och viraus, datt jiddereen un déi Informatioun kënnt, déi e brauch, fir iwwer alles matdiskutéieren ze kënnen. Mir setzen eis dofir an, datt all déi relevant Informatiounen op der Website vun der Gemeng fir jidderee fräi zougänglech sinn. Esou zum Beispill de Gemengebudget. Och den Newsletter vun der Gemeng soll méi konsequent benotzt ginn. D'Gemeng muss ausserdeem d'Awunner do erreechen, wou se am einfachsten ze fanne sinn, op de soziale Reseauen ewéi Facebook an Twitter ënner anerem. Dëst géif och de Kontakt mam Awunner enorm vereinfachen. Wichteg Ukënnegungen an Evenementer kënne mat esou Problemlos gedeelt ginn. Mir giffen eis fir d'Schafung vun engem Gemengenemployé asetzen, deen sech haaptsächlech ëm d'Kommunikatioun mam Public giff bekëmmeren. Hie wier dann och verantwortlech fir d'Koordinatioun tëscht der Gemeng an eisen touristeschen Initiativen. Vill Leit hunn och, sief et well se schaffen, sief et well se an d'Schoul ginn oder well se ganz einfach net mobil sinn, net d'Méiglechkeet als Gaascht bei de Gemengerootssëtzungen dobäi ze sinn. Entscheedungen ginn an engem ganz klenge Krees getraff. D'Awunner ginn momentan eréischt no puer Wochen oder Méint gewuer, wat decidéiert gouf duerch de Gemengerot, deen se an d'Haus kréien. Mir wëllen dofir, datt dës Sëtzungen am Internet gestreamt an uschléissend och op der Gemengewebsäit archivéiert ginn. Esou gëtt d'Politik e gutt Stéck méi transparent. Merci fir d'Nokucken. De komplette Programm fannt Dir natierlech op eiser Websäit.